жоғарғы береген нұрғали көкеміздің баласы жамағали жамал шабандоз тастады ағай төменгі мәреге бару төменгі мәреге тұрматтан келген тамаша тұлпарларды тәрбиелеп шаптырып жатқан құрал ағамыздың көктөбе есімді тұлпарыменен баруан нұрғали ағамыздың баласы жаманғали шабандоз тастады ағай бір бел бел баласы аттың аты көктөбе қадірмен ағайын ақбөрі көкбөрі бір қадірмен ағайын ақбөрінің бел баласы көктөбе есімді тұлпарменен құрал ағамыздың төменгі мәреге нұрғали ағамыздың баласы жаманғали шабандоз тастады ағайын ерболат бақтияр екен әрекет орала еркебай шабандоздың тақымында абайла абайла деп одан ашты бұрыққа жігіттері таста төгі таста таста таста ә, міне екі екі өгіз бары аласың түйе бастаған өгіз тоғыз жоғарғы мәреге белгілі кәсіпкер іскер адамы талай игі істерге демеуші болып елдің ыстық ықыласына бөленіп жүрген қалдыбай мырзаның намыскер есімді атыменен жоғарғы мәреге еркебай омарбек шабандоз таста right.